Oh, obwakabaka bwafudde kati mayega kati nkubuulidde bobi wayini asinga mayega tutooko tumayega yutooko tubobi wayini gotumagere yes mengo yawedde yeme mengo kati mayega alinga kino ekiwologoma kyeyateeka waggulwawo ah, ah, ah. abaana baffe kati bwegenda mukabuli mbuuli yakitange eh. tekintu ekyabatulugunya banemengo yatulugunya abaganda mengo yatulugunya sebo gutusinze nnyo bwomumbe gyeyaseeredde simanyimu omanye gwe ekyali mu lubiri omu mu lubiri emmengo eh. mwalimu akasajja akayambalanga amakanzu agayero nga gati omusolo eh. kakati omumbejja yabanga ayitawo gwe kisajja kwe yango nkuuta emugongo <laughs> abasajja abakuumanga bakakabaka ekasubi nga babalaawa eh? yes naye museveni atulaze museveni atulaze ku mengo nga mubiriko tojayo mutwe obuyinza buli magere kati nabagamba katikatikiro wa buganda eh, yebobi wain why do you talk to mayiga mayiga ayina abantu ah, walabyeko omukolo ba bobi wain oba muwanga kivumbigo bayiseko mayiga mayiga is a creature of the past kiri kyagudde mengo yagudde ali ku bakulu babika kusamira n'abasamize tabafuga mayiga tafuga basamu bakulu ba mayiga akwate buganda okulaba owa buganda land board n'akakooti kaire baabaganda bamuba ne bamutta kali kugamba ti eh? museveni yaleeta demokraate nze ntya nkugandi museveni yaleeta demokraci amazingire when commentators talk about democracy in uganda mm -hmm. the overlook several important factors including the following. One, since the pre-independence elections of 1961 in Buganda, which were massively rigged, and in the 1962 independent elections, where some Ugandans in Buganda were denied their rights to vote, their MPs. It took us almost 20 years until Museveni came to have another election in 1980. What had gone wrong? where there are no ballot papers indelible ink capable ugandans who would make voters registers what was lacking this is to me is very important and it should be equally important to our foreign friends who criticize Museveni's democracy therefore from 1986 Museveni embarked on a democratic journey that was a, a, a, a precedent in, Uga, in Uga, for ugandans Ugandan nation for the first time elected all of their leaders, including their president, through universal suffrage. In 1962, the president was elected through the electoral college in the parliament. Ugandans did not elect the prime minister either. We have been making steady improvements on our electoral process, starting with the electoral colleges up to the current universal suffrage. In 1989, candidates conversed for support on the same forum under the movement system called tatulage later the lower levels and eventually the government changed the practice the tatulage system and adapted multiparty democracy where parties sponsor candidates members of the electoral commission elected by the parliament as opposed to 1980 where the electoral commission was nominated by UP supporters. And in fact, many by-elections have been won by the opposition contrary to UPC days. NRM has never resorted to violence. Kanunga kuwet. Eh, eh, kakati kana akatabu kana wakana. <coughs> Eh. Era nako mkugamba. Ntiena nti Museveni outlined NRM vya gadisaba na Uganda. Mm. Bwe yakola statement yenu nakajja mu sipiiki ye neŋaa let me see this man bukenya yali akyali vice president kati kali ulete the yas mwami tama nja kubuuza ekibuuzo mugenda mm. kataba what is your political ideology as an individual e me mm. is my head i don't have an ideology i have a free, a free thinker kyobulawo gavumenti yannemwa dipine nnemwa Mm. nti nkubuulira eh. fe abasinga obungi waliwo abakazi abatafumbirwa nga baagala baanamirundi ayagala kukola risaaki e. ze nze njagala kwebeerera wange nti for 8 years mm. sinnafunayo ankubira simu ate oyogeddeki njogedde nnyoko byeyantumye kuba muno tyanda ene control kakati kana akatabo mm. bwokatunuulira era nako kakulaga e, ya museveni ti museveni takyukangako yabakolera nekibalo wano naye president lwaki nkajeeyo ekibalo kiraba museveni yaŋŋamba mm. yampandikira ebbaluwa nga tugenda mukalulu nanga nti obutabo bwaffe obunoonya akalulu tumwebaze nakola ne mukodomi wa museveni lwabwogo bubankube bate bankozesa mwe sente zange zonaba zifrustratins in kenya mu uganda tetumulina an eaching opponent means that after the election he plans for the second election takukkiriza kwebaka esiye gabobi waini gali ga sente museveni aga wa sente negasirika kyabadde kijeyo omutwe plan b plan b eyawa you supported the government for a total lockdown what do you tell us that the government has deviated from your original guidelines mm. you basically ta, ta, ta. the only politician mm. is Raila Odinga Raila Odinga yalemesa uhuru okufuga eggwanga antiru yatuula naye hey, handshake nti mirundi byabalenzi bano nembukuba bujoze buli muntu yenna bujoze nabadde mbulaba eggulu mbadde mulaba gudde olwaliro meeting gyeri buteesa ku buno mukwezi bwe yaleese naye njaba kuba okimanyiantiteriyo bwagenze omukubo yagenze nayita muntu ekifaananyi kindaga basatu hmm. ekifaananyi kyabwe kindaga abantu basatu yakulidde munne <laughs> namugamba tojja namotoka gireke because they believe mbaga amu magician nebogera in an open place nga amasimu bagalese satellite yabakutte eh, ayikapukyedi these people yes. Three of them. yes i know what you are planning to do to me katika nakatabo nkakuwadde museveni takyukangako ah. revolutionary kankusomeremu otegere museveni the revolutionary nebagamba eh. nti museveni is innovations hey. A revolutionary changes or transforms society from one point to the other. A revolutionary is not a builder mm. who paints the existing structure. A revolutionary is a destroyer. He destroyed the old order and replaced it with a new order, like a Jesus. Mm. Jesus was a revolutionary. mbalekera endagaano empya ate ey'oluberera <laughs> eri endagaano old testament yali agikoze nabaki baju mbalekera endagaano empya eh. kyetulekera kyeki mwagala nenga mwagala nenga jesus yagenda okujja yasanga abafalisaayo balina yunivasite yaabwe era pawulo omutuukirivu wasesinialekekyala mm. mu univesity That's where I disagree with the president. President Yagam, um, in the cabinet, he has a full baby nyanja. Yes. Naye Jesus yasoka ku bavubi ba byennyanja teyasooka kuleeta baalugunda n'aleeta abavubi b'ebyennyanja ojjukira nti mm. ku mbaga yeekaana kawasa yalwana naani ne mass of ceremony <laughs> virgin mary kyobula nze njagala nnyo maama wange eh. ne mbuseya mbakugamba ani gwosooka okuwa maamawo owokubiri yani maama owokusatu yani kakati eh. abantu bonna tolaba vagini mary one of the early miracles jesus made gwali kukola mwenge eh. ebukojja bwe ebukojja wa jesus yakolera omwenge omwenge gwaggwawo jesus namugaa nti mukazi maama we namugaa nti omwenge guweddewo embaga eno ekolebwa etya era jesus yakola nair spaso gwali mukanyu <laughs> kubanga gwayombya kawasa eh. ne mass of ceremony gyokoze eki basooka gaba muka naye gwate wasose gabakazi ngaye tamanyi nti jesus omwenge gwakoze gulina kuba kuki e kakati jesus jesus teles us what do you start with the moment museveni started with the rugundas mm. he cannot tell us that he has now recruited the government for fish for abaki abavubi nedda jesus ye yasooka nabavubi era mu badisciples ba jesus mulimu omu who features prominently luka mm. enjiri ya luke tefaanagana yabano bwosoma zino enjiri endala zonna tukita sin with one eye enjiri ya luka luka yali yasoma was medical doctor luka yali yasoma mm. kyobalaba nti luka yagamba jesus nti ab'ebigenge tobalinaana hey, yes. and jesus in spite of his powers and listened to luka that whatever you do listen to experts that was the jesus's message luka yeyamugamba tobalinaana ab'ebigenge hey. why luka was a medical doctor unlike these ones uh, look, jesus respected luka we respect professionalism jesus respected luka kakati kugamba mm. museveni came out broadly museveni started by saving lives came back on the immunization, immunization against the leading five killer diseases among our children previously the mortality rate was very high lwakuba nti abogerera museveni tebabyogera museveni bwe yajja mm. abaana bameka bavanga kalakiro kofing simanyani mm. endwadde ettaano zenamutta weyarei sent by god twas a matter of nigirigensi wano yiga <laughs> yiga ekyamusuula mukalulu sebagala amuwangula eh, yali kolera ngebere time enkuba lwetonya tufuna kolera omusajja ono atali scientist That's why I say, I don't listen to Museveni scientists. They don't have anything hey. Eh. to show. Hey. Eh. Omusajja kubaita mugisha, akola mu water. Yaleta bulezi, pipe to water, kolera yagenda. Simple is, is mugisha scientist. He's one of Museveni celebrated scientists. Dokita Mwanje, Dokita Musenero. What have they done? Nkugamba. Mm. That Museveni embarked on the expansion of health facilities new hospitals have since been constructed ewaffe waliyo eddwaliro limu lyakalisiso kati iraka ijeriri buli disitulikiti erina ate pulezidenti yabagamba buli ewabazimba eddwaliro abawa mm. buli webazimba ekitebe kya disitulikiti gavumenti ya uganda ekontributinga milliyoni kikumi mm. ani abimwogerera bangoba enatandika okuboogera mbu waliwo omukaya kale okunteeka mwanda bwe yayenga olugosi afune olugosi olwokusatu kandi mirundi bikamu olugosi anteeke mwanda bwe yayenfuuka olugosi mi nali nkolera mmwe neŋenda eh. nkugamba biri kumi nemeka akataba ka biri meka kugambe overlooking nti nkugamba yembakitono expansion of health facilities new hospitals have since been constructed however our opponents in the opposition in the messages, especially the medical doctor, shamelessly say that the health sector is in a sorrow state. Overlooking one important verdict from the prisons, but I want to go and a delivery bomb. Who brings the medicine, Museven? Who sees it? Can Museven be an askari? That's all. ayinza okubeera abakuuma eddagala lyamu how many mps have inspected in, in, in, in drug nkugamba should museveni turn himself into a security guard at the hospitals if the drugs are stolen what is the opposition doing if drugs are stolen by government officials what stops the opposition from intervening and expose the government officials who steal government drugs the truth mubiri meka the truth is that stealing of drugs is a deliberate policy by the opposition yeah. to eh. make the government unpopular this explains why many people caught stealing drugs from hospitals and after health facilities get laughable court punishment mwalisose kugamba tyabba eddagala lyabanauganda asibye oyo diana yali mukwano gwange nyo people don't know mm. diana was my close friend oyo ali mugundi omu naye yagenda tumwebaze namukwata mulamuwe tumwebaze nemwenda bafere era museveni bebasingidde bebayigiza obuvi mu famiry ya museveni eh, eh, nolwaleero bwembamba kubye ebifaananti diana yakwata omusajja ngabye eh. eddagala lya biliyoni mukaaga ngaalitwala juba muganda wenga mulamuzi yajja yevuga nafuna vadikiti ya myezi mukaaga oba okusasula emitwalo nkaaga nasasula ejaji twaidi ecase ofis brothe isitedeteyanewigize anti nkubuulidde eh, ndimekero omusango ogwejjamu kakati nkugamba sadire how come that also the missionary hospitals under the tatito control of founding bodies are not different gavumenti ewa abaminsani eddagala kati kambabuulire buli ddwaliro lyonna mu uganda mukyale yaalyo eritendadi mukimanya ekyo eh, nebogenda enamirembe nebogenda erubaga nebogendawa kampuni zatendalinga omuntu owo bwafa mwalubatikuuku omusanga bwani eplas e, e <laughs> eh. oba olina sente oba tokolaki kakati how can you find nga mochari agiraninga akolagana najanjaba agamba munne nti kakati nabaganda nti 115 people were indited by rcc nebabakiriza bawoleze wano kati enyonyi yaze ku zumu ah, ah, baganye babongezezaayo abazungu baganye timugambye mutya mugambye mutya naye bagenda kulisitinga amanyi ojja kulaba dduka waliwo ayina omuntu ogumulinga ebuloka ajja kuyingirako ngaekinsasa bali abazungu babagambye mujja oba temujja kyeyamaani kyeyamaani waabwe mulwadde neyefuula omulwadde nemukubidde esimu naye lisiti eriko abantu 15 nga sekiset asajonisi bebattiranga abantu malwadde n'omwana wange bamutta nebamujjamu organisi nembaba kasitaomporovoting kakati nkubuulidde nti katusome kino kyokka nkubuulira nti museveni revolutionary tayina museveni erevolutionary tabeera natamu limiti the moment hear nti naalongo kitegeeza yazaala abaana bameka once you hear that museveni is a revolutionary and a statesman a statesman <laughs> anoonya harmony nti abemengo bawa ebyapa bazinono zino bamakubuya bakiwala bimale naye kati owa buganda land board ayita mukyalo ba ne bamutta yabawa ebyapa kiwala bimale kiwala bimale kiwala bima mm, kiwala bima obuyita mm, kiwala bima mm. eh? buganda land board eri ku ttaka ye yabawa ebyapa tukiyita self destruction mission I give you something and you embark on the self destruction mission. Singa nkuwa eggaali etaliko biziiza onneebaza naye okutuuseeka <laughs> uh, nga amakulu yayogera eh, n'obukootikooti bwe mayiro akenda bakabbi kati bayita mukyalo owa buganda landboard bane bamutta mayiga yeekukumi yajjaeyo dayana nazimba kuba mulamu we ye yamuleeta tumwebaze nebakuba lukwago ne bamwonoona nze nagaana lukwago namugamba ekintu kibalekere nze nava mu gavumenti emyaka munaana egiyise toyinza kunjoga netudigana yes nakolera museveni emyaka kumi nena naye omanye ntinti kyenkubolongest lwaki nze nakumiikiriza obujozi bwonna nebanya ku mutwe nebanyalako <laughs> paka lebatuuka webakoma nze nali ŋŋeeze amwe benist nze nayagala nnyo ben kiwanuka lwaki samulabako naye bwe nakula ewakako neiba waffe bamwyitanga kiwanuka hmm. nga bamwyita ben era i have a son called ben kiwanuka omwana wange omuye ben kiwanuka eh. omulala yerebengula mirundi rebengula omulala ye salivakiri kati bankubidde simu salivakiri mulwadde salivakiri eh, omuzadde ebiseera bino eh, ya salivakiri salivakiri yaba bamakya namufulumya setause nga museveni akyatikibyani edecision must be made ba ate makya yampe salivakiri yampeereza gundi we spokesperson we eh. to train him on how to respond eh. kakati nkugamba nti nkuleetedde ku butabo bwange buno akatabo kano nakawandika 212kakano anti pulezidenti yampandikira ebbaluwa mm. naga nti obutabo bwaffe bwonna obwanoonya akalulu buddemu nembawandikira nakatabo akagamba how to mm. manage scientific elections tumwebaze neyegatta ne banne omukolo nalowooza mbu ajja kunkozesa ngaembwayi <laughs> mirundi tumulemuze kajikungulunda kano Yes. Written on Monday 25th. Yes. November 25th. Nakugamba ki? This book is Nabagamba a to myself to mark my birthday. Nabagamba nti muse nti munsi tuina. Umanyi bannabyafuzi ba Uganda. They don't understand the political jargon. Mm. A revolutionary, a politician and a statesman bianjawulo. Eh. A revolutionary changes society transform the society taberako na term limits mm. it, it changes society nti charles de gaulle yafuga france a modern france after the second world war to 1971 and it was replaced by his friend pimpidou modern pimpidou. france hey. a modern france yafugibwa okuva mu 1985 nefugibwa omusajja omu charles digo international airport mu 1969 charles digo yagaa nti amagye gange gave mu neto abafalansa weare proud people lwaki every commander of neto forces must be an american general the french are the most stubborn allies of the united states obola nti bwebajjawo nokani nebamukuba nebamugjawo eh, tubayita ba intrics ye, ye yali alowoleza mugundi mujorofu abamerika ne bamutegeera nti bwafuuka france nga baagala sankosi era bwe bamugobaawo mm. babawalagadde ba ono omukazi obaali muimf oba world bank hey. Eh. world bank is the preserve of american the, the, the, the president of the world bank must be an american the, the, the command of nato forces must be an american general naye bwe babasuuza kiri hey. Eh. era okumanya abasajja abo bagezi omukazi eyagamba nti kaani yali amurepinga yali muddugavu they could not find a white woman to implicate <laughs> muddugavu era gwe yes eventually bamala omukuba ekigo nibaga nti aa ah, ah, ebifaana ebibira kati yamukwata naye nga ye france bamukoze eki kakati kana akatamu museveni the revolutionary nimbaga hmm. nti museveni politician is besige and bobi wine A politician is concentrating, he concentrates himself on when to win the next election. Even in opposition, tuina kwe tuita anichingi opponent. Mm. Anichingi wachiwanuka. Ensonga musamfu. Mbabolite. Chirio wachiwanuka. Let the express take that cup. Ngenda kuba chiwanuka nubu tambibu nanga yukira naba fufa. Ngenda kuleta stampede mugwanga. Why? Chiwanuka. Chiwanuka. bampa ekizimbe mm. kiwanuka nafujinga esatifikati yobutaito nenda bakubira kiwanuka kiwanuka ebyuma byange byonna kubitambulira tali lyekiba nenda kutabwanya liigi mulina kiwanuka namukwata dda buli wamu wonna kiwanuka yakwata eh. bamulagira mm. agende mu state council ekizimbe kyange akimpe nga nfuna miliyoni 38 buli mwezi ngekizimbe bakimpadde kiwanuka nakyusa nga waliwo amulagidde lwaba ogwe yamulagidde nagenda ddira ekizimbe ekirala ekigenda okuggwako liizi kati kiwanuka kankwabye kankuba ekiwanuka ono omanyi kiwanuka bamugamba bwajja kufuuka pulezidenti wa uganda erichi mirundi nabakutte eggulo nembagamba ti mwe mugenda kunzita nabakutte mm. nemugenda kufuuka nga kijja naŋoma amukijja naŋoma kijja naŋoma kaali kasajja kayaayi nga kavuma omuyiikirwa wetoolo nasalawo akatte ayina emirembe yes mm. kumakya kati mitingi etudde bali ku bugundi kubuno purezidenti bwe yaganye obwamuhoozi obwamukwezi nde bokba nevidiyo museveni yaganye obuntu obwo anti bagala bakuleete balye sente balina egundi e, amunoti magishi yani bakwata scientifically balina ekirombe kiri buyikwemukweza jeyoomutwe nakuba baali baddeddembwa emotoka za uganda zikola n'akagere buli mwezi nga mandeera byakola bataddewo ebifo yes nenkikuba nenkijjawonakinonya basi nazikuba nakino mukwezi kyalese njakikuba ngenda bakubira obutambi nga batudde nakati wali kusere nabandabo tebasobola anti mbakwata mbakwata nenda kuba kiwanuka ngaayogera nabafufunakwata kiwanuka ngaalagira abalamuzi mumusango gwa hamu nenda kuba kiwanuka yegalike okugjako nga kiwanuka eh. aziza certificate of title ku kizimbe kyange jaba kubera kiwanuka oyo atonejenomubakubere namukuba obugulumbuwanika ne famire mwavu zisitekufa kakati ako okategedde eh, eh, kakati kano akatabo okalabakano akatabo eh. museveni yakagala nnyo mu kulonda okuwedde okwa 216aa ah, ah, kwali kwa 21 ensekeezi kanawandika akatabo kano nti ensekeezi abakuliira munda uh, wonaani njagala omukono guno ogutalabikaani alimu john patrick amama mbabazi hmm. Eh. nakamwandika ddi enseeka <laughs> ezi kasome nkoledde museveni emirimu kaddi kano <laughs> kaddi enseeka ezi eh, ah, nakawandiika ddi nkiwandiise olwaliro ngenaku zomwezi 19 omwezi ogwomusanvu 212 oyo ani alimu ali muki omukono guli omukono eh, aa <laughs> ah, ah, akatabo kano kakulagaki kakulagaki kano ensekeezi museveni yakaagala nnyo ensekeezi yekitegeera naye ah, guno omukono ogulaba ogutalabika naye gulimu ani gulimu ani eki biri emeka <laughs> museveni yayagala akatabo kano ezekeezi nagamba hajati mukwaya yagamba hajati mukwaya tikano mukakuba ennyo ne bano banerekamu bansobola eh, eh, eh, enkobaolidde ani alimu omukono gulimu ani guno ani ali munoani ali muno ensekeezi eh, eh. nenkuteerawo kakamira ngaani amulaba <laughs> nze miso tozanyisa nze nganakubye genda kuba kiwanuka ngenda kuba kiwanuka atone genda muba muwaneka obugulu kiwanuka yo ah. weya directed to give my building you changed the certificate of title ave been kapucyalingi yo naye ngenda kuba olukuba neriyinjoonoone ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Eh, kubanga olaba yewamutegeera nti ŋenda eh, eh, kuba kiwanuka nerijinja ono mukwate ekikopo mukiwaexpress bakubeera ekiwanuka ngaayogera n'abafu ejjofu lyonna eryo ekiwanuka ndikube paka ngaakomezaawo ekizimbe kyaekyentegeddeawo artist ogeaaokulabye oh, nabagamba nti mwenaale mumulimu omukono ogutalabika oguzunza mu7 naye omukono ogutalabika nali ngutaddemu ani kakati eh. <laughs> kakati kankusomere kano kano okalaba eh. eno magazini ogiraba yero times emirundi owake bagirwanyisa naye balema nabaga nti political violence can be avoided and i told them how to avoid political violence naye nabagamba nti bobi wine yalesa esunami sabaga nti bobi wine yalesa esunami eh, eh, ani yasooka okwogera ekigambo virus nga covid virus tanajja yes nembaga nti bobi wine kawuka kalulu kavairas kalulu nebaga nti bobi wine kalulu sunami mm, mm, mm, eh? ate kaddi kankubulire kankubulire kaddi kanakatabo kaddi abaana bange bagenda nebakuba ebintu omulabo ono nabaga nti agenda kuwangula ono mukasa alosiasi mukasa magazini yange ipredicted naye mbabuuza nti mumanyi lwaki angula ejajezi lwaki abalamuzi era abalamuzi kasa paalamenti nabagamba eh. it is a very clear to everybody who critical analyzes court cases mm. that the bitter blood between the judiciary and the legislative legislature mm. has been exposed. Although both parliament and the judiciary are strong pillars of the state, they are currently at loggerheads. The reason for this is the judiciary wants to extract pressure on parliament to pass the administ administration of the judiciary bill. The bill is intended to give the judiciary powers to dictate their emoluments hey. as the parliament does <laughs> among others however these powers were not given to the judiciary by the framers of the constitution bakuba parliament tebazibawa atebazibawa nababuulira mm. eh. nembabuulira nti abalamuzi bakuba parliament babawe sente didn't it happen bafulemers ah, bo basalawo palamenti yokka tebawa balamuzi sente they did not expect judges kwegerekera misaala kati bakuba saa kibagamba nti abalamuzi bakuba palamenti ebakkirize betererewonesa kati n'omulamuzi awumudde neyapapafuna sente zezijoka buzimi oyinza okunereka munsi nkugamba hmm. nabagamba virus bobi winis virus ilpolitical sunami tonzanyisa nabagamba wano nti however the current political tsunami that is causing tremors in uganda's political landscape has been caused by bobi wine political virus hmm. akabuka akasooka ka covid-19 <laughs> bali bakaita uh, uh, bobi wine virus unlike dr besige who believes in violence and quick methods of getting power Bobby Wine on the other hand believes in political mobilization. Mm. nabalabula nembaga nti bwokozesa mesadi okuba besije bubwene ja kukuba besije yalowoleza mu kwiki wun eh. yalinga abayisirayiri yakwakula bukubakozi woko tuwaka ate woko tuwaka if government has no jobs how can these people woko tuwaka stupidity besije yali musiru omulenzi najja ne sunami yes ono ye yaleeta virus nembaga ti kuritisize besigan bobi wine bobi wine besige believes anesmith museven tebakozesa polices ezimu ye besige ejja newoko to work inside the population nobasolo museven ono kamulya munda nebaleeta bakusasira nembaga ti kusasira ne banne bobi wine yalinga omukazi alina akabina akanene mm. bwemubbako ekikuwinenika akabina kasigalawo wasibeeraolwobukusasira nde fulufiga nembagamba muddidde abayimbi abayimba obuyimbi ku mikolo nemubagulumiza nti bebaleeta abantu may address mama ferrares without musicians may sing myself nabagamba however the current political tsunami that is causing tremors in uganda's political landscape has been caused by bobi wine's political virus unlike dr besige who believes in violence and quick messages of getting power bobi wine on the other hand believes in political mobilization nabagaa nti besige ne museveni bafanagana manya guni bobi wine ne museveni bafanagana hmm. omukulembeza atyamufaanana mm. omukulembeze mu political science omukulembeze atya mufaanana nabagaa nti obusamize ne politics bifaanagana embuzi ya ddungu yabitanga byeru nabiddugavu eh. kasitabazaalawo endala ento eno bagirya museveni eh. masefia bobiwai <laughs> kuba mufaanana <laughs> tezisobola kuba eno bagirya nabaga nti museveni atya ennyo bobiwaini bafaanagana Museveni is not a gambler. He's not a fumbler. Bobo Wine is not a gambler. Besi is a gambler. Nemba gamba. Nti. You must recall that President Museveni ha, Nkogamba mm. in 1979 mm. Muwanga baga nukuandika mubuganda baita mubuishi. Paulo Muwanga ne, ne mubuisa. Tebawa andika bana mubuganda. Samuel mubuisa. bali obote yali ayagala bakikosi maalumu nga batwinyinze militias munoza ne uganda nakugamba you must recall that after 1979 the remove of idi amin that president museven had 7000 foronasa soldiers at the time idi amin was overthrown by forces supported by tanzanian people's defence forces In spite of this military strength, Museveni opted for a, a protracted civil war that lasted for a good 100 years, for five years. Bobby Wine, in spite of his massive support, mm. never told, in, argued his people to overthrow Museveni by walk to work. Besigye walk to work. Mm. Museveni, in spite of being the most, the most powerful person in 79 ni Kampala mm. never contemplated yeku bwe bamugoba mu ministry ya state for defense mm. ne bamutwala mu regional cooperation abantu be batula abamuvuganya abamu tebagala kugobera bya ne ba totafire n'abagamba government tujijeko eh. eh. botafire batula abantu bebo nabatula ndi bakujja bate bakunyuma bate ne bakujja mu ministry state for defense museveni yababuza mwagala kuwamba government kumani abamanyi ani wabamanyi gavumenti ewambibwa bamanyiddwa abawamba gavumenti yobote baali maliya mungu moses ali nasulwa budala amini eri yekwesa ebombo naye olwokuba tewali linnya lyemuli baali bamanyi bayita amini ebombo moses ali moses ali maliya mungu mustafa gundi uh -uh. hey. ne musafari sinani mm. ne meja nasulu abdala bebawamba gavumenti amini had escaped from bombo yali atidde nenkugamba more like real tsunamis that happened in asia political